Hmm. Iya. Yo. itu langsung lari. Yo. Eh, belum ada yang terlambat. di Keluwangi. Wahyu Garis. Satu terlambat sekali. terlambat yuk. Ya, terus, masih, Bantu sini. Bantu dulu. Han, bantu Han. balik. dua kali jangan Ya. Ayo, iya. speed, speed. sudah terlambat dua kali, sudah Ayo terus, terus, terus, Ya, selesai. Ayo, terus, yang lain terus. Satu selesai, delapan selesai. Sudah terlambat sekali, cepat bantai lagi. Terlambat ya, Pak. Ya, sembilan selesai. Terlambat terus. Induk. Yang terlambat dua kali selesai sudah. Terus ya. balik lagi. Ya sudah selesai jangan nyorai. Nah, ya naik naik. Bila coret. Ya balik. Lima nah, nah, dicoret. Lima dicoret satu dicoret. Dua dicoret. Terus. Terus tambah apa yang pemainnya tidak lari jangan nyora-nyora ya, tidak ya. Ya, enam terlambat sekali, tujuh terlambat sekali. Tambah lagi. Nah, ya, kamu enam puluh selesai. mas minum aja mas minumnya ya habis lari minumnya ya coba di ditaruh masih itu sono sampai mana gitu ya bentar nah, ke sini dulu sama Wah, Rangga rangga ngeplokis ya. Start level 7